Hola, ¿qué tal? Gracias por darle clic al video y en resumen lo que vamos a hacer es instalar un disco duro mecánico de Toshiba, es un disco duro SATA, lo vamos a hacer de una manera muy sencilla y fácil, te lo voy a explicar a detalle, pero eh, de una manera amena. Eh, espero y te quedes de principio a fin viendo el video y vas a ver que aprenderás cómo instalar este disco duro en tu computadora. Eh, te invito a que te quedes y veas el video. Como primer paso, aquí tenemos mi computadora que es una Republico Gamer, es una Rock 502. Eh, lo que tenemos que hacer es, en el primer paso, es checar en donde tenemos eh, las clavijas, donde tenemos lo que son los tornillos, etcétera por lo regular se encuentran en las esquinas, a veces tienen que quitarles esos botoncitos color eh, anaranjado o fosforescente. Como segundo paso es quitarle eh, lo que es esta carcasa, eh, ya después de quitarle los tornillos, colocarle en un lugar seguro eh, analizamos nuestra computadora y verificamos este, las partes principales que ésta contiene en donde podemos instalar nosotros el disco duro en este caso aquí es en donde vamos a hacer este, la instalación del disco duro te lo voy a mostrar eh, le voy a hacer aquí un acercamiento aquí lo tenemos aquí fíjese que tenemos tornillos por cada lado dos por cada lado el de ustedes, eh, dependiendo de la computadora que tengan, se va a parecer, va a ser muy similar. Este, no tengan problemas de eso y si igual tienen dudas escríbanme eh, yo les estaré checando y, también estaré comentando con ustedes pues ya lo vimos detalladamente el siguiente paso es quitarle eh, los tornillos uno por uno, este, con mucho cuidado, ya que estamos manejando una computadora de alto valor eh, y ustedes no quisieran comprarse otra, ¿verdad? Quitan uno por uno con mucho cuidado, con calma. Ahí lo tenemos. Y vamos aflojando, como pueden ver, poco a poco cada tornillo vamos aflojándolo uno por uno. Ahora aquí ya tenemos nuestra computadora y de esta manera quitamos este slot. Este es un contenedor que todas las computadoras tienen. Y este, este contenedor, como lo podemos ver aquí, es la que va a este, almacenar, guardar, proteger a nuestro disco duro ya que este eh, es muy sensible aquí tenemos nuestro disco duro Toshiba esta marca es, muy conocida y ya que también eh, presenta muy pocos errores a la hora de estar trabajando es esta como lo pueden ver ahora lo que vamos a hacer es colocarla dentro de este slot aquí ya la tenemos colocada les voy a mostrar cómo aparece le voy a dar la vuelta y así es como debe quedar ponerle sus tornillos yo en este caso le puse algunas cositas para que este que pues, se pudiera sostener ya que no tenía eh, los tornillos adecuados eh, y ahora este paso es muy importante lo que debemos de hacer es empujarlo hacia adelante este el disco duro. Ahí vemos, ahí acaba de este, insertarse. Este mecanismo es lo que tenemos que hacer, esto. De atrás hacia adelante, cuidadosamente. Tenemos que también eh, verificar que se haya hecho un ensamblado correcto, que esté bien insertado Igual también nos podemos guiar con los eh, con las entradas de los tornillos. Ahora aquí ya empezamos a poner los tornillos para que esté bien asegurado uno por uno tengan mucho cuidado con esto como ven estoy grabando con una mano y con la otra estoy ajustando los tornillos y ahí quedó es lo que tenemos que hacer como último o penúltimo paso mejor dicho es cerciorarse que esté bien bien sellado la, tapa bueno acabo de iniciar mi computadora eh, la acabo de encender después de haber conectado el disco duro mecánico los pasos que hice fue simple, como pudieron ver. Ya nada más inicié mi computadora, ahora abrimos el explorador o la ventana. Y aquí vemos que dice nuevo volumen, ese es el disco que acabo de instalar, que acabo de conectar. No usé ningún programa, no usé nada. Lo único que hice al iniciar mi computadora fue abrir el programa para poder grabar mi pantalla. Entonces yo ya tenía este disco en este tengo tengo este disco en estado sólido para juegos, etcétera, es de 256 GB, pero tiene 2.76 disponibles, por lo tanto ya necesitaba comprarme un disco de 1 tera. Este eh, disco duro es de un terabyte, es de la marca Toshiba eh, y es de 5.400 revoluciones por minuto. Entonces yo pregunté y pues me han dicho que es una marca que se ha vendido mucho y pues bueno, hace el trabajo, hace lo esencial que es almacenarte documentos y es lo que yo voy a hacer. Voy a enviar gran parte de mis documentos, tenerlo como eh, un lugar en donde yo lo pueda almacenar todos mis, mis documentos, mis archivos y este disco local C es ocuparlo para el arranque, para los juegos, etc. Entonces es así de sencillo, así de fácil. En pocas palabras, es como si conectaras un USB a tu computadora. Así de sencillo. Ustedes lo vieron y espero y pueda haberles ayudado con este tutorial y no tengan miedo y lo único que tienen que hacer es eh, poner las manos a trabajar y, y hacer esto se ahorran que 200 pesos, 300 pesos eh, en la mano de obra en esa instalación. Y bueno, lo único que te pido, en este caso no te pido el dinero, solamente te pido que me regales un like o te suscribas a mi canal. Hasta luego.